Namaste, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu Gast habe ich Semir. Mit Semir gucke ich jetzt heute einen Bollywood-Trailer an und zwar Chapak. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber da spielt die wunderschöne Deepika Padukone mit. Deepika kennst du? Ja. Weil wir haben im Kino welchen Film angeschaut? <laughs> <laughs> Padmavati. Genau, da war sie die Padmavati und es war ein sehr schöner Film und ich habe mehrere Filme von Deepika angeschaut und sie ist echt eine super Schauspielerin und sie ist sehr hübsch. Im Thumbnail, kann super tanzen. Ja. Und im Thumbnail sehe ich schon ihr Gesicht. Ähm, es ist ein Vorfall, was 2005 passiert ist. Da mhm. wurde eine Frau äh, mit äh, Acid. Ach, ist ein echtes. Ja. Okay. Mit Acid übergossen ihr Gesicht. Mhm. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es hat schon sehr, sehr viele Klicks. सिर्फ अपना नया चेहरा देखें सर्जरी के बाद Ich habe Gänsehaut bekommen. इसका केस से क्या कनेक्शन पहले बनने तो दीजिए केस मैडम तुम सब कुछ ही रख देगी क्या नाक नहीं है कान नहीं है झुमके कहाँ लटकाओगे हम दो साल से फ्रेंड्स हैं अब बाहर आओगे पुलिस के हिसाब से तो आपने बयान दिया था कि मालती आपकी गर्लफ्रेंड है मैंने ऐसा नहीं बोला सेशंस कोर्ट के बाद हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत साल चलने वाला है ये केस अटैक उन्हीं लड़कियों पे हुआ जो या तो पढ़ना चाहती थी या पढ़ना चाहती थी गया भाई इंटरव्यू नहीं बहुत लड़ाई बाकी है तुम इतनी खुश दिखोगी तो कैसे चलेगा अब खुश हूँ तो क्या करूँ हाँ। हाँ। Oh, es kommt 10. in Kinos. Ich bin gespannt, ob es auch in Deutschland in Kinos kommt. Das wäre cool. Ja. Der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Also echt Drama und ich wusste echt nicht, dass es in Indien so ein Problem gab mit Acid, dass wohl Frauen so von Männern dann angegriffen werden, wie ich es verstanden habe so. Hm. Puh. Vor allem, dass da dann auch noch als Ausrede genommen wurde, dass sie ja mit ganz vielen Typen geschrieben hat. Ja, das ist natürlich ein Grund, ne? Schlimm. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. DPK, also hat bestimmt hier eine super Rolle gespielt. Boah, ich <laughs> könnte sicher in den indischen Oscars ganz weit oben mitspielen. <laughs> Und ja, was soll ich noch sagen? Oh, ich bin noch so schockt irgendwie. <laughs> Hat echt einen mitgenommen und ich, ich mag <coughs> und ich mag solche Filme sehr, also die in echt passiert sind und echt sehr interessant sind. Ja ja, bei der Pressekonferenz hat sie auch angefangen zu weinen. Wahrscheinlich auch wegen der Rolle oder so. Hat es bestimmt mitgenommen. Ja, war echt. Oh, ich bin so gespannt auf den Film. <laughs> ja, gut, Leute. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert. Und ja, falls ihr mehr Vorschläge habt, schreibt die gerne runter. Dann sagen wir zusammen dann mal Tschüss und bis zum nächsten Video.